ce prochain morceau. Ah, on va le dédier à, tous nos amis, euh, nos amis japonais, Nihonji, <laughs> euh, qui en ce moment, enfin ces derniers temps, qui est un truc un peu This is I, we're leaving. Yeah.